बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामाइन बाब इलम में खुश आमदीद कैसे हैं आप सब उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे सामाइन एक बुजुर्ग दरिया के किनारे एक कुटिया में रहा करते थे एक मरतबा एक नौजवान शख्स उनके पास गया और सलाम के बाद बोला बाबा जी मैंने सुना है कि कुरान पाक पढ़ने से दिल का जंग उतर जाता है लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है बाबा जी ने सलाम का जवाब दिया और खामोशी से तस्बी पढ़ने में मसरूफ रहे नौजवान ने फिर सवाल किया बाबा जी खामोश रहे और बात सुनी अनसुनी कर दी फिर नौजवान ने तीसरी बार वही बात पूछी तो बाबा जी बोले वो देखो सामने कोयलों से भरी हुई बाल्टी पड़ी है कोयले निकाल दो और बाल्टी खाली कर लो और इसमें दरिया से पानी भर के लाओ नौजवान दिल में तिलमिला कर रह गया लेकिन एहतरामन चुप रहा और उठकर बाल्टी खाली की और पानी भरने चला गया कुटिया से निकला और दरिया पर पहुंच के बाल्टी में पानी भरा जैसे ही वापसी के लिए पलटा तो उसने महसूस किया बाल्टी में सुराख है पानी बहता जा रहा है तेजी से वापस आया लेकिन कुटिया तक पहुंचते पहुंचते सारा पानी खत्म हो गया था बाबा जी को बताया कि बाबा जी बाल्टी में सुराख है सारा पानी बह गया है बाबा जी बोले जाओ फिर भर लाओ नौजवान फिर पानी भरने चला गया अब की बार वापस आया तो फिर आते आते सारा पानी बह गया बाबा जी ने तीसरी बार फिर हुक्म दिया जाओ दोबारा पानी भर के लाओ नौजवान तीसरी बार फिर पानी भरने के लिए गया दरिया से पानी भरा लेकिन जब तक कुटिया में वापस पहुंचा पानी खत्म हो चुका था सारा बह गया था चौथी बार फिर वही हुक्म मिला कि जाओ फिर भर के लाओ लड़के ने अब फिर हुक्म की तामीर अपील की लेकिन चौथी बार फिर खाली बाल्टी देखकर जब बाबा जी ने हुक्म दिया जाओ एक दफा फिर भर के ले आओ तो नौजवान अब की बार गुस्से से तिल मिला उठा जब्त जवाब दे गया आखिरकार बोल ही पड़ा बाबा जी आप जानते हैं कि बाल्टी में सुराख है दरिया से कुटिया तक बाल्टी में पानी नहीं पहुंच सकता फिर आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं बाबा जी मुस्कुराए और बोले बैठ जाओ बेटा मुझे बताओ जब तुमने पहली दफा बाल्टी उठाई थी कोयले निकाले और पानी भरने के लिए गए थे तो बाल्टी कैसी थी लड़का बोला बाबा जी लग रहा था अरसा दराज से बाल्टी में कोयले भरे हुए थे इसलिए बाल्टी अंदर से गंदी और बुरी तरह स्याह हो चुकी थी बाबा जी बोले अब देखो बाल्टी कैसी है लड़के ने देखा तो हैरान रह गया क्योंकि बाल्टी अंदर से बिल्कुल साफ हो चुकी थी बाबा जी मुस्कुरा मुस्कुराए और बोले बेटा बाल्टी ने पानी मेरी कुटिया तक नहीं पहुंचाया, लेकिन पानी की सिफ्ट है साफ और पाक करना तो पानी ने इस बाल्टी को बिल्कुल साफ कर दिया है ऐसा ही दिल का हाल है दिल अगर गुनाहों से स्याह हो चुका हो तो कुरान पाक पढ़ना उस स्याह दिल को साफ कर देता है चमका देता है निखार देता है सामाइन अब जरा सोचें आप मुसलमान हैं आप कब और कितने दिनों बाद तिलावत कुरान पाक करते हैं बचपन में बाकायदगी से तिलावत कुरान पाक करते थे जब अभी पढ़ना नहीं आता था जब अभी सीख रहे थे और फिर बढ़ापे में बाकायदगी से कुरान पाक पढ़ा जाता है जब करने को और कुछ होता ही नहीं खुदारा दिलों का जंग उतारना है दिलों को साफ करना है दिलों को पाक करना है तो नमाज और तलावत कुरान पाक की पाबंदी करें पढ़ना शुरू तो करें आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी लज्जत महसूस होने लगेगी शौक सुकून और सरूर पैदा हो जाएगा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह ताला ही है जो बंदे के गुनाह अगर पहाड़ों की बुलंदियों को भी छू रहे हों लेकिन दिल में अगर राई बराबर भी ईमान बाकी हो तो वो बख्श देता है दिल में नदामत और आँख में आंसू आ जाए तो समझ लें कबूलियत हो गई मंजूरी हो गई रब से दुआएं मांगे माफिया मांगे जितना मांग सकते हैं मांग लें रब ताला हर किसी की दुआएं कबूल फरमाए और हदायत नसीब फरमाए आमीन बहुत शुक्रिया आमीन मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबेलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज